በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የምሕረት ይቅርታ ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ በካህልነቱ እስካሁን ያለውን ጊዜ ባርከ ቅዱሰ በሰላም በሕይወት ከዚህ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግናሃለን። አሁንም የቸርነትን የአምላክነትን የይቅርታን የርራይን ስራ እንድሰራልን ከክፉ ነገር ሁሉ እንድትጠብቀን እንድሰውረን የአምላክነትን የርራይን ስራ እንድሰራልን ፈቃድ ይሆንልን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደ ሰዓታችሁ አቆጣጠር እንደምን አረፈዳችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋና በረከት ሁልጊዜም ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን የምታለቅሱትን ልቅሶ የምታነቡትን እንባ የምትለምኑትን ልመና በቸርነቱ ተቀብሎ በዓለም ላይ የተሰራጨውን በዓለም ላይ የተዘረጋውን ይህን ክፉ ዘመን ይህን ክፉ መከራ እንዲያሳልፍልን ፈቃዱ ይሁንልን። እናንተንም በያላችሁበት በረድኤት አይለያችሁ፣ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይጠብቃችሁ፣ ያጽናናችሁ፣ ያበርታችሁ፣ ከጎናችሁ ይሁን፣ መፍቀዳችሁን ሁሉ ይፈጽምላችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደተለመደው የእግዚአብሔርን ቃል መነሻ በማድረግ እንነጋገራለን እና ዛሬ መነሻ የምናደርገው የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን መልእክት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ ከህይወታችን ጋር እያገናዘብን እንመለከተዋለን። እግዚአብሔር አምላካችን ራሳችንን እንድናይ ራሳችንን በዚህ ቃል እንድንዳስስ በዚህ ቃል ከመከራ የምንወጣበትን መንገድ እንዲነግረን እንዲያስተምረን የእሱ ፈቃዱ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜም መንገድ የሚመራ ሁልጊዜም ከመከራ የሚያወጣ እና አምነን እንቀበለው፣ አምነን እንጠቀምበት። ከእምነት ነው ሁሉ ነገር እና አደራችሁን እምነታችሁን አጠንክሩ። በእግዚአብሔር ቃል ላይ አንዳች ጥርጥር እንዳይኖራችሁ። የእግዚአብሔር ቃል አይጠረጠርም። ትልቁ ፈተና በአሁኑ ወቅት ችግሩ ትልቁ ፈተና ጥርጥር ነው። እግዚአብሔርን ቃል እንድንጠራጠር የሚያደርግ ርኩስ መንፈስ ይኖራል እና ስለዚህ በርትታችሁ በሩን ዝጉበት፣ ወደ እናንተ ህይወት እንዳይመላለስ አድርጉት። እግዚአብሔር በረድኤት ከኛ ጋር ሆኖ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላቸዋል። ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላቸዋል። ፈተና መጥቷል። ፈተና በዓለም ላይ አለ። በፈተና የማይተው ፈተና ውስጥ እንደገቡ ይቅሩ የማይል አዳኝ ጌታ መኖሩን ነው እና የሚያሳየው ከፈተና ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላቸዋል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ እንመለከታለን። መጀመሪያ ንባቡን ሁላችንም አብረን እናነባለን። አጭር ነው። አብረን የምንቆየውም ሰዓት ወይም ደቂቃ አጭር ስለሆነ ሁላችሁም እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ከዚህ ቃል ጋር ልባችሁን አገናኙት። አይምሯችሁ በዚህ ቃል ላይ ይመላለስ። ቃል ያመላልሰው፣ ይህንን ቃል ያጥናው፣ ይህንን ቃል ከራሱ ሕይወት ጋር እንዲያዋህድ የእያንዳንዳችሁ ልቡና በዚህ ቃል ላይ ይሁን። ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም። የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አባባል ነው። ለሰው ሁሉ ከሚሆን በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባቸውም። ይህ አንዱ ነጥብ ነው። ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ይህንንም ልብ እንላለን። ነገር ግን አለ ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው። እንግዲህ ፈተናው በመጠን ነው ማለት ነው። ከመጠን በላይ እንዳይሆን እግዚአብሔር አይፈቅድም፣ ከመጠን በላይ እንዲሆን ማለት ነው። እዚህ ንባብ ላይ የምንመለከተው ይቀጥልና ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ያደርግላቸዋል። የትምህርታችን ርዕስ ይህ ነው። ከዚህ ነው የተወሰደው። ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ያደርግላቸዋል። መውጫ መንገዱ የሚገኘው ከትዕግስት በኋላ ነው። ምክንያቱም እንዲህ ነው ያስቀመጠው፣ ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ያደርግላቸዋል። ከፈተና የምንወጣበት ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ነጥቦችን በስፋት አብረን እንመለከታለን። ሁላችንም ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ መልእክት ውስጥ በፈተና ላይ ላሉት ለቆሮንቶስ ክርስቲያን ሶስት የመጽናኛ ነጥቦችን እንደጻፈላቸው እንመለከታለን። በነጥቡ በዚህ ባነበብነው አጭር ንባብ ውስጥ ሶስት ነጥቦች አሉ። ሶስት ነጥቦችም አስፈላጊዎቻችን ስለሆኑ በዛን ወቅት አስፈላጊ ሆነው ስለተገኙ እነኚህ ሶስት ነጥቦችን ነገራቸው። ከዛ ውስጥ እኛም ሶስት ነጥቦችን አውጥተን እንመለከታለን። እነዚህ ነጥቦች በችግር ጊዜ አስፈላጊ ስለሆኑ ማለት ነው። ሶስት ነጥቦች ሶስት የመጽናኛ ነጥቦችን እንደጻፈላቸው እንመለከታለን። የመጀመሪያው ነጥብ ለሰው ሁሉ ላይ ከሚደርሰው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም የሚለው ቃል ነው። የመጀመሪያው ነጥብ ይሄ ምን ይረዳል፣ ምን ያግዛል ለሚለው አብረን እናየዋለን፣ እንዴት እንደሚያግዝ። የመጀመሪያው ነጥብ ለሰው ሁሉ በሰው ሁሉ ላይ ከሚደርሰው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም በማለት የቆሮንቶስ ክርስቲያን የደረሰባቸውን ፈተና እንዳያጋንኑ ሲያደርጋቸው እናያለን። ይኸውን እንግዲህ ከማንም የበለጠ ፈተና አይደለም የደረሰባችሁ ብሎ ካለ አታጋኑት። በቃ ማጋነን አስፈላጊ አይደለም ነው። እውነት ነው ይሄ ነገር፣ ልብ አድርጉት። እኛ ስላጋነን ነው አይደለም እግዚአብሔር የሚያነሳው የእኛ ማጋነን ማንን ደስ ያሰኘዋል? ሰይጣን ጠላትን። ፈተናውን ባጋነን ቁጥር በእግዚአብሔር ላይ እናማርራለን ወይም ሌላ ሌላ ቃላት ይወጡናል። ከአንደበታችን ተገቢ ያልሆኑ ቃላት ሊወጡ ይችላሉ። ከምን የተነሳ? ፈተናውን ከማጋነን የተነሳ። ስለዚህ ፈተናውን ማቅለሉ ለትዕግስታችን፣ ለምንሻው ነገር፣ ለምንመኘው ነገር ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ ለሰው በሰው ሁሉ ላይ ከሚደርሰው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም ካለ እናንተ ከማን ትበልጣላችሁ? በሌሎቹ እኮ ላይ የደረሰው ነው በእናንተም ላይ የደረሰው እና ከዚህ ውጭ ምን ደረሰ ብላችሁ ነው ነው። አሁንም ቢሆን ሁላችንም ብንሆን ምንም ፈተና አስጨናቂ ነው ቢባል በሰው ላይ ነው እየደረሰ ያለው። ከሰው የተለየ ሰው መርጦ አይደለም። ስለዚህ በሁሉም ላይ ነው የደረሰው። ሁሉም የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው። እየረገፈ ያለውም ከሞት የተረፈውም ሁሉም የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው። ስለዚህ በሰው ላይ ከደረሰው በስተቀር ሌላ የደረሰባቸው ነገር የለምና አታጋኑት ነው እና ስለዚህ እንዳያጋንኑ ሲያደርጋቸው እናያለን። አንደኛው ነጥብ ይሄ ነው። ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው በማለት ሰዎች የገጠማቸው ፈተና ከመጠን በላይ እንዳይሆን እግዚአብሔር እንደሚቆጣጠረውና የእግዚአብሔር ቸርነት በፈተና ውስጥ መኖሩን ሰዎች እንዲያስቡት ሲያደርጋቸው እንመለከታለን እና ሁለተኛው ነጥብ ልብ ብለን እንየው። ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ የበለጠ ማለት ነው ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ የማይፈቅድማ የማይፈቅድ የታመነ እግዚአብሔር በማለት ሰዎች የገጠማቸው ፈተና ከመጠን በላይ እንዳይሆን የመጣው ፈተና ማለት ነው። በፈተና ውስጥ ፈተናውን የሚቆጣጠር ከመጠን በላይ እንዳይሆን የሚያደርግ እዛ ፈተና ውስጥ እግዚአብሔር አለ፣ ፈተናውን እየተቆጣጠረላችሁ ነው እያላቸው ነው። እንዳይቆጣጠርና የእግዚአብሔር ቸርነት በፈተና ውስጥ መኖሩን ሰዎች እንዲያስቡ ሲያደርግ እንመለከታለን በመልእክቱ ውስጥ ሁለተኛው ነጥብ ይሄ ነው። ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተና ጋር መውጫውን ያደርግላቸዋል። ይሄ እንግዲህ ከፈተና ጋር መውጫውን ያደርግላቸዋል ብለን ርዕስ ያደረግነው ይሄ ነው እና ያደርግላቸዋል በማለት ይሄም ነጥብ ነው። ያደርግላቸዋል በማለት እግዚአብሔር በፈተና ውስጥ ላሉት ሰዎች ከፈተና የሚወጡበትን መንገድ እንደሚያዘጋጅላቸው እንዲረዱ ሲያደርጋቸው እናያለን ማለት ነው። እናንተ ሰዎች ከፈተና የምትወጡትን መንገድ እኮ እግዚአብሔር እያዘጋጀው ነው አለ መውጫ መንገድ። ስለዚህ ትወጣላችሁ እያላቸው ነው ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ሶስት ነጥቦች ሰው በችግር ላይ በወደቀበት ጊዜ የሚያገለግሉ አስፈላጊ ነጥቦች ናቸው። ሁላችሁም ልብ ደቱም አንደኛ ችግሩን አለማጋነን ባልኩት ችግሩ ሲከሰት ችግር በተለያየ መልኩ ይከሰታል። አሁንም ያው ከአቅም በላይ የሆነ ችግር ተከስቷል። ከዚህ በኋላ ሊከሰትም ይችላል። ከዚህ በፊትም ተከስቶ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልኩ ነው። በግልም፣ በሀገር አቀፍም፣ በዓለም አቀፍም፣ በቤተሰብም ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ በማንኛውም ሰዓት ግን ችግር ሲከሰት የመጀመሪያው ጥንቃቄ ማድረግ ችግርና ፈተናን አለማጋነን፣ ይሄ ማለት ነው። አለማጋነን ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ለአእምሯችን ለአእምሯችን ይጠቅማል። ስለዚህ ምንም አይደለም፣ እግዚአብሔር ያሳልፋል፣ እግዚአብሔር ያውቃል፣ እግዚአብሔር ያለው ነው የሚሆነው እያሉ ማቅለል በቃ ምን ምን ይበጀን ይሆን? ምን ይሆን ይሆን? ይሄ ጨርሶ በቃ ሊያጠፋን እንዲህ ሊሆን ነው። እግዚአብሔርን እየለመን በቃ እግዚአብሔርን እየፈጥ ወይ ቁም ፈቃድከ እያልን እየጠየቅን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ፈተናን አለማጋነን ማለት ነው። የተፈጠረውን ችግር አለማጋነን የመጀመሪያው ይሆናል። እንደገና በሁለተኛ ደረጃ ቅድም እንደተነጋገር ነው እየደረሰው ያለው ችግርና ፈተና ከመጠን በላይ እንዳይሆን የሚቆጣጠር ተቆጣጣሪ መኖሩን ማመን ቅዱስ ጳውሎስ ይነገራል። ማመን ማን ነው የሚቆጣጠረው? አለ የፈጠረን ጌታ። እንዲሁ አይተወንም። ከመጠን በላይ እንዳንድንፈተን ከመጠን በላይ የሆነ ነገር እንዲደርስብን አይፈልግም። ስለዚህ በመጠናችን ነው። ቢቀጣንም በመጠን ይቀጠናል፣ እንደ አባትነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ከመጠን በላይ እንዳይሆን የሚቆጣጠር ጌታ መኖሩን ነው ከትምህርት ውስጥ ያ ትምህርት በዛን ወቅት በዛን ዘመን ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን በቆሮንቶስ ከተማ ላሉት ክርስቲያኖች ያገለገለ ነው። ዛሬ ደግሞ እኔና እናንተ ተጽፎ በመጽሐፍ ቅዱስ ተሸክመን እንሄዳለንና እኛን የሚያገለግል ነው። የማያገለግለን ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ለምን ተሸክመን የምንኖረው? ለምን አስፈለገ? ሊያገለግለን አይደል? የህያው እግዚአብሔር ቃል ነው፣ የማይለወጥ ቃል ነው፣ በዘመናት ሁሉ የሚሰራ ቃል ነው ብለን አምነን የተቀበልነው። ስለዚህ በተቻላችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ማናችሁ እግዚአብሔር የወደደው እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው። ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ውጪ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ምንም የሚደረግ ነገር ስለሌለ ፈተናውን፣ ችግሩን ማጋነን አስፈላጊ አይደለም። በቃ አጋነን የምናመጣው ነገር ስለሌለ ነው። ቀላል ነው ማለት አይደለም። እንዲሁም ነጋ ጠባሱን እያጋነን የምንናገር ከሆነ ይሄ ይናወጣል ባልኩት፣ ይሄ ችግር ላይ ይወድቃል። ውጥረት ሲበዛ ታውቁታላችሁ፣ ውጥረት ሲበዛ ይለቃል። ሌላ ችግር እንዳይመጣ አለማጋነን ነው እና መጀመሪያው እሱ ሲሆን፣ ሁለተኛው ፈተናው ከመጠን በላይ እንዳይሆን ፈተናውን የሚቆጣጠርልን የበላይ አምላክ አባት አዛኝ ርሩ አለ። ፍጠረን ሳንለው የፈጠረን ጌታ ጨርሶ ይተወናል። ጨርሶ ፈተና ከዳር እስከ ዳር እንዲቆጣጠረን ያደርጋል። በፈተና ውስጥ አይመለከተንም ማለት ተገቢ አይደለም። ወደዚህ ዓለም ያመጣን እርሱ ነው። ብናሳዝነውም እርሱ እንደሚወደው እሱ እንደሚፈቅደው ባንኖርን በፈተና ውስጥ አለ። ፈተናው ከመጠን በላይ እንዳይሆን እየተቆጣጠረ ነው። በመቆጣጠሩ ነው እዚህ የደረስ ነው። እንደኔ እምነት እግዚአብሔር ተቆጣጥሮልን ነው እዚህ የደረስ ነው። ሌላማ ምንም እዚህ መድረሻ ዋስትና አለ። ይኸው እዚህ ደርሰናል። ክብር ምስጋና ይግባው እና ከተጀመረ ሁላችሁም እንደምታውቁት ከወር በላይ የሆነ ነው። በዚህ አካባቢ እንኳን እንግዲህ ከተጀመረ ይኸው እዚህ ደርሰናል። ምን ስለሆነ እግዚአብሔር ስለተቆጣጠረልን ሌላ መፍትሄ ወይንም እኛ በዚህ ነው ነው የምትሉት ካለ ያ የእናንተ ይሆናል። ለእኔ ግን እንደ እምነቴ እግዚአብሔር ተቆጣጥሮልን ከመጠን በላይ እንዳይሆን ይኸው እዚህ ደርሰናል። መጠነኛ ችግር ነው ያለውና ስለዚህ ከመጠን በላይ ነው ብለን አናጋንንም። ፈተናውን ተቆጣጥሮልናል ነው። ሶስተኛው ከችግር ከፈተና መውጫ መንገድን የሚያዘጋጅ መኖሩን ማወቅ። ይሄ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ደግነት፣ እግዚአብሔር ቸርነት ቢቀጣንም ከዛ ቅጣት ውስጥ የምንወጣበትን መንገድን መንገድ ደግሞ የሚያዘጋጀው እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ እኮ ነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን እኮ የገለጸው እና ከፈተና የምትወጡበትን መንገድ ያዘጋጃል ከፈተና ጋር ዝም ብሎ ለፈተና አጋልጧችሁ ለፈተና አስረክቧችሁ በፈተና ዘግቶባችሁ አይሄድም። ከዚህ ፈተና የምትወጡበትን መንገድ ያዘጋጃል። ይህን ስለሚያደርግ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንዲህ አይነት አምላክ ነው ያለን። እንዲህ አይነት አባት ነው ያለን። ርሩ አባት ነው ያለን። በሌላ መልኩም ርሩ ማለት እኮ የሚራራ ርኅራኄ ደግሞ የሚመጣው በችግር ላይ ነው። ሰው ሲቸገር ነው። ሰው ሲቸገር ከረዳ ነው ርኅሩኆች እንባላለን። ርኅሩ ነው እገሌ ርኅሩ ነው የሚባለው እኮ ያንን ርኅራኄን የሚገልጸው በችግር ላይ ነው። ችግር ከሌለ ለገሌ ላራው ለገሌ እንዲህ አደረጉ ማለት አይችልም። ወይ የሆነ ነገር ችግር ይፈጠርና በዛ ላይ ርኅሩህ መሆኑን የሚገልጸው ያንን ችግር ሲያቀልለት ነው። አባታችን እግዚአብሔርም ርኅሩህ ነው የምንለው በችግራችን ላይ ስለሚራራልን ራርቶልን ማዝ ያደረሰ ለዚህ እናመስግነው። እንደኔ እንደኔ በቂ ነው የሰጠን እስካሁን ድረስ ያደረገልን እናመስግነው። እና ስለዚህ ይህንን ማወቅ ነው መንገድ የሚያዘጋጅ ጌታ መኖሩን ማወቅ ነው። እነዚህ ሶስት ነጥቦች በችግርና በፈተና ውስጥ ያሉትን የሚያጽናኑ የሚያበረቱ በተስፋ መንፈስ የሚያለመልሙ ናቸው እነ ሶስት ነገሮች አንደኛ ፈተናውን ማቅለል ሁለተኛ ፈተናው ከመጠን በላይ እንዳይሆን የሚቆጣጠር መኖሩን ማወቅ በሶስተኛ ደረጃ ከፈተና የምንወጣበትን መንገድ የሚያዘጋጅ መኖሩን ማወቅና ማመን እነኚህ ሊያጽናኑን ሊያበረታቱን ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ነው የምንበረታታው፣ በዚህ ነው የምንጽናናው። ስለዚህ ህይወታችን የሚለመልመው በዚህ ነው። ፈተናን ካቀለል በቃ ምንም አይደለም፣ ያልፋል። የማያልፍ ቀን የለም፣ እግዚአብሔር ያሳልፋል። ይሄ እኮ ነው ማቅለል ማለት፣ ይሄ ነው ሌላ ነገር አይደለም። ያልፋል፣ እግዚአብሔር ያሳልፈናል። እለፉ ካለን እናልፋለን ብሎ ማለት ነው። እለፉ እንኳን ባይለንም እሱ እንደወደደ ይሁን። ይሄ ማቅለል ነው፣ ማቅለል አለማክበድ እና እንዲህ ማድረግ አስፈላጊ ነው እና እግዚአብሔር ለሰዎች ከችግርና ከፈተና መውጫ እንዲሆኑ ያዘጋጃቸው መንገዶች ሶስት ናቸው። እነርሱም እምነት፣ ጸሎትና ትዕግስት። መንገድን ያዘጋጃል አይደለም ያለው? ምንድን ነው ያዘጋጀው? እግዚአብሔር ለሰዎች ከፈተና ከችግር እንዲወጡ ምን ነበር ያዘጋጀው ብንባል መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጠን መልስ ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር ልታመጣው አትችልም። ምንድን ነው እምነት በቃ ትክክለኛ እምነት ያመንኩት ፈጣሪ ያወጣኛል፣ ያድነኛል፣ ያሻግረኛል፣ አድርግልኝ ያልኩትን ያደርግልኛል። የመጀመሪያው አድርግልን ብለን የምንጠይቀው በደላችንን ይቅር በላል። ይህን ካመንለት በቃ ይኸው ሌላ ነገር የለም። በደላችንን ይቅር በለን፣ ከመንገድ ወጥተናል፣ በድለናሃል፣ አሳዝነናልና ይቅር በለን፣ ይቅርታ አድርግልን ነው መጀመሪያ። እንዲህ ካለ ይሄ ማለት ነው። ይሄን ደግሞ በማመን ነው የምናደርገው፣ ለይምሰል አይደለም፣ በማመን ለምን ምንድን ነው የምናምነው? እዚህ ላይ ይህን ጸሎት ይቀበላል፣ ይቅርታ ያደርጋል፣ ሩሩ አባት ነው ያለን ብለን በማመን ማለት ነው። እና እምነት ጸሎትና ትዕግስት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እምነት ለሁሉም ነገር መሰረት ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ያለ እምነት የሚሰራ ነገር ሁሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኃጢአት ነው ብሏል። አምነ ጸልይ፣ አምነ ታገስ፣ በቃ አምነህ የምሰራውን ነገር የምሰራ ሁሉ መሰረቱን እምነት አድርገው። በእምነት ላይ ነው የሚደረገውና በእምነት ላይ ነው ጸሎት የሚቀርበው። ከዚህም ጋር ደግሞ እለቱን ዘርቼ እለቱን በቅሎ እለቱን እበላዋለሁ የሚል ማንም የለም እና የዘር ጊዜ አለ፣ የሚበቅልበት ጊዜ አለ፣ የሚያብብበት ጊዜ አለ፣ የሚያፈራበት ጊዜ አለ፣ የሚሰበሰብበት ጊዜ አለ። ጊዜ መስጠት ደግሞ ትዕግስት ያስፈልጋል። በምንጸልየው ጸሎት እግዚአብሔር ይሰማል፣ እግዚአብሔር ያያል። የራሱ ጊዜ አለው መልስ የሚሰጥበት። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ደግሞ ምን ያስፈልገናል? ትዕግስት። በትዕግስት ክሙ ታጠድርዋ ለነፍስ ክሙ እኮ ነው ያላቸው። ቅዱሳን ሐዋርያትን ለሶስት ዓመት አሰልጥኖ በትዕግስታችሁ ነፍሳችሁን ገንዘብ ታደርጋላችሁ። ትዕግስት በነፍሳችን ላይ ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳለ ነው የሚያመለክት። በትዕግስታችሁ ነፍሳችሁን ገንዘብ ታደርጋላችሁ ነው የተባለው። ስለዚህ በመከራ ዘመን ትዕግስት አስፈላጊ ነው። እምነት፣ ጸሎት፣ ትዕግስት እነኚህ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እና ስለዚህ እንግዲህ ከነዚህ ከሶስቱ እምነት የተለመደ ነው፣ ሁላችሁም እንድታውቁት ነው። በእምነት ላይ ሁሉ ነገር የሚመሰረተው እና እስቲ ለዛሬ ጸሎትን እንመለከታለን። መውጫ መንገድን ያዘጋጃል ብሏል እና ጸሎት መውጫ መንገድ መሆኑን ባለቤቱን ይነገራል። ያዘጋጀ እሱና ምክንያቱም አዘጋጅቶ በዚህ ተጠቀሙ ነው ያለው። በዛ ከተጠቀምን እሱ ያዘጋጀው መንገድ ነው እና እርሱን እናገኘዋለን፣ እርሱን እናነጋግረዋለን። ባለው በቃሉ መሰረት ይቅርታ ያደርግልናል ማለት ነው። አደርግላቸዋለሁ ያለን ሁሉ ያደርግልናል ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱሱ ጸሎትን በተመለከተ ጸሎት ምን ያህል ኃይል እንዳለው ምን ያህል እንኳንስ ዛሬ ከሞተ ስጋ አይደለም ጸሎት ከሞተ ነፍስም ያድናል። ከሞተ ነፍስ ሞተ ነፍስ ዘላለማዊ ነው፣ ሞተ ስጋ ጊዜያዊ ነው። ሁላችሁም እንድታውቁት ያስፈልጋል። ለጊዜው መቼም እዛው ጊዜያችን ሳይደርስ እንዳንሞት ነው እየፈራን ያለ ነው እንጂ ሞተ ስጋ የማይቀር ነገር ነው። ይሁን እንጂ ጊዜያዊ ነው። ሞተ ነፍስ ግን ዘላለማዊ ነው። ጸሎት ግን ከሞተ ስጋም ከሞተ ነፍስም የሚያድን ኃይል ያለው ነገር ነው። ይህን የነገረን ባለቤቱ ጸሎቱን የሚቀበለው ጸሎቱን ተቀብለው መልስ የሚሰጠው ጌታ ነው። ይህን የነገረን ሌላ ሰው አይደለም። ምንድን ነው የሚለው? ነገር ግን ይላል፣ ነገር ግን ልባችሁ ልባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስካር ስለ ትዳርን በማሰብ እንዳይከብድ ይላል። እንግዲህ ሀሳባችን ትኩረታችን ወደዚህ ብቻ ከሆነ ነው ይሄ ክብደት ምን እንዳይከብድ እና ምን እናርገው ያ ቀን በድንገት እንዳይመጣባችሁ እኛ ትኩረታችንን በዚህ ዓለም ብቻ ላይ ካደረግነው ያ ቀን ድንገት ይመጣል ነው አለው። ያ ቀን የምንለው ዛሬም ሊሆን ይችላል። ይሄንስ ማን ይመጣል ብሎ ማን ያሰበው ማን አቀደው? ማንም አላቀደው መጣ። ይኸው ሌላም ሊሆን ይችላል። ያ የተባለ እሱ ዕለተ ሊሆን ይችላል። አሁንም እየመጣ ያለው ዕለተ ነው። ሌላ ምን መጣ? ያ ቀን በድንገት እንዳይመጣባችሁ እና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ምን እንዳይሆን? ያ ቀን ድንገት እንዳይመጣ። ድንገት እንዳይመጣ ለካ መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ዝግጅት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ዝግጅት የምናደርገው ደግሞ በዓለማዊ በዚህ በስጋዊ ኑሮ ላይ ትኩረት ከሰጠን ያንን እንረሳዋለን። ስንረሳው ደግሞ ባላሰብነው ሰዓት ድንገት ከችላል ማለት እንዳሁኑ አሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ከችላል ማለት ተጠንቀቁ። ከዛስ በምድር ላይ በምድሩ ላይ በሚቀመጡት ሁሉ እንደ ወጥመድ ይደርስባቸዋልና ያ ቀን ማለት ነው። እንደ ወጥመድ ወጥመድ እንግዲህ ወፍም ትሁን ሌላ አውሬም የሚሁም ሌላም ሌላ የሚሁን አጥማጁ አጥምዶ ሄዷል። ያ መጠመዱን አያውቁም እነሱ። ድንገት ሀገር ማን ነው መንገዱ ሰላም ነው ብለው ጉዟቸውን እየተጓዙ ነው። በወጥመድ ላይ በመንገድ ላይ የተዘረጋውን አላወቁም። ድንገት ሳያስቡት እዛ ወጥመድ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። እኛም እኮ ድንገት እዛ ውስጥ ገባንና ወጥመድ ውስጥ ገባንና አረፍ ማን ይመጣል ብሎ ተዘጋጀ። ማን እንዳጠመደ ባናውቅም ገባንበት። እና ይደርስባቸዋል ድንገት እንደ ወጥመድ ነው ያለው። እንደ ወጥመድ ድንገት ይደርስባቸዋል አለ። ከዚህ ማውጣት የሚችል ጌታ ነው ያለ። ከዚህ ማዳን የሚችል ጌታ ነው ያለ። ይህንን ወጥመድ መስበር የሚችል ጌታ ነው ያለን። እውነቱን ነጋገርና ካመን ይህን ወጥመድ ሰብሮ የሚያወጣ አምላክ ነው ያለን እና ስለዚህ እንዳይደርስ በእኛ በኩል ያለውን ጥንቃቄ ማድረግ ብቻ እንዳይደርስባቸው አለ እና እንግዲህ ሊመጣ ካለው ሊመጣ ካለው የሚመጣ ነገር አለ ማለት ነው። ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ እንግዲህ ልብ አድርጉት። ከባድ ነገር ወደኋላ እንደሚመጣ ካሳየ በኋላ ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ ማምለጫ መንገድ አለ ማለት ምን የሆነ ያ ማምለጫ መንገድ መንገድ ያዘጋጅላቸዋል አይደል የተባለው ለማምለጥ በሰው ልጅ ፊትም ለመቆም ከወጥመዱ እናመልጣለን። እንደገና ደግሞ በሰው ልጅ ፊት እንቆማለን። የሰው ልጅ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ለዚህ ያበቃል ማለት ነው። ክርስቶስ ፊት ለመቆም መቆም በሁለት መልኩ ነው። ሀጣንም ይቆማሉ፣ ጻድቃንም ይቆማሉ። አሁን ግን በንቃት የሰሩ ወይንም ደግሞ ተግተው ስሩ የተባሉትን የሰሩት ግን በእግዚአብሔር ፊት ወይንም በሰው ልጅ ፊት በክርስቶስ ፊት የሚቆሙት በክብር ነው፣ በውርደት አይደለም፣ በሐዘን አይደለም፣ በደስታ ነው። ስለዚህ በሰው ልጅ ፊት ለመቆም እንድትችሉ አለ። እንድትችሉ ምን እናድርግ? ምን ይፈጠር? ምን ይደረግ? እስቲ በትጋት ጸልዩ። ይሄ በትጋት ጸልዩ። ይህን ማን ነው የነገረን? ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔና ለእናንተ ብሎ በቀራንዮ የተሰቀለው ጌታ ነው የነገረን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 34 ላይ እናገኛለን። አሁን ያነበብኩትን ከላይ ጀምሬ ያነበብኩትን። ስለዚህ ጸሎት እንዲህ ማምለጫ መንገድ ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ከስጋ መከራ ማምለጫ መንገድ ነው። እንደገና ደግሞ ለፍርድ በሚመጣበትም ጊዜ ከሱ በሱ ፊት ከማፈር ያድነናል። በእርሱ ፊት በክብር እንድንቆም ይረዳናል፣ ወይንም ደግሞ ለዛ ያበቃናል ማለት ነው። ስለዚህ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በጸሎት በርቱ። ከዚህ በፊት በተናገርከው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በተናገረው ነጥቦች እንጠቀምባቸው። መከራውን አናጋን። መከራው ከመጠን በላይ እንዳይሆን የሚቆጣጠር መኖሩን እንመን። እንደገና ደግሞ ከመከራ መውጫ መንገድ መኖሩንም እንወቅና በመንገዱ እንሂድ፣ እንጠቀም። እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ተጠቅመን በዚህ ወደ እርሱ ተጉዘን እግዚአብሔር ሰምቶን መከራችንን እንዲያነሳልን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ እንዲሰውረን ሰላማዊን ቀን ሰላማዊ ዘመን እንዲያሳየን በአጠቃላይ እግዚአብሔር ዓለምን በምሕረቱ እንዲጎበኝልን ፈቃዱ ይሁን። የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር በረድኤት አይለየን። መልካም ጊዜ ይሁንልን።